and get your kiss on. What's up, my k i s a d i a s 皆さん、こんにちは。シモンズ K です。今日のビデオは全部日本語で、あ、違う。全部日本語で喋ります。日本語あんまり上手じゃないけど、頑張っています。多分90%聞こえるあとわかる。でも、でもやっぱり40%だけ話せる。ひらがなとカタカナだけ よ、読め、読める。ま、読め、 <laughs> 読む、わかんない。 <laughs> 読めります。日本語上手じゃないからごめんね。お母さんと日本語喋るけど、ほとんどアメリカに住んでるから、あんまり日本語の勉強してない。あんまり日本語の、言葉がわかんない。あんまり日本語習ってない。今見てるの人は、K は上手だよ。やっぱり思っている。でも、誰かと普通に喋ってたら、ちょっと下手になる。いや、合ってるかわかんないけど、僕、頑張ってる。日本語は普通に喋れるけど、時々 言葉がわかん、わかん、えー、 <laughs> 今やってる <laughs> 時々言葉がわかんないのことがある。合ってるかわかんないけど、でも日本語でブログしたら、やっぱり日本の人は、人、人、だけ、ひ、やっぱり日本人は見え、見える、見えます、見えま、わかんない。日本人は見る、僕見る。 僕、わかんない <laughs> でも今日はあんまりやってない。動画 YouTube にアップして、あと食べて、それだけ。次は僕の友達、ソイ郎と、あ、遊びます。遊ぶます遊遊べるます。ソイ郎と遊べ、遊ぶます。わかんない、でも、新宿に行って、ソイ郎と、遊べ。 <laughs> でも新宿行くから、レッツゴー また今はソイチを探しています What's up my case d e a s あの今はハッピーハッピーハッピーですハッピー久しぶりハッピー今は新宿に泊まって多分ラーメンかなんか食べりますでも新宿は超超綺麗見てこれおおすごいあこれ見たことあるこれあこれロボットのレストランえロボットレストランやこれあ大丈夫ありがとうありがとう それソソープランドの人そうだねそっかマッサージマッサージするじゃあ次のブログはソープランド行こういいじゃんいいじゃん賛成賛成俺もやりたいはいやろうかっこいい建物えゴジラはどこゴジラどこだここ これ方向音痴だからわかんない方向音痴わかるわあわかんない I'm not good at direction 方向音痴っていうのは方向音痴方向音痴方向 is direction and 音痴 is like not good at it そっかそっか、うん、僕も方向音痴アニメガールかわいい I love 歌舞伎町じゃあ今は居酒屋に入って、はい、餃子食べてますでもまだ食べてないけど食べる美味しそうですね、うん、餃子食べたはい美味しかったね美味しかった今は電車あの駅に帰ってあのそういう白の バッグ置く置くバッグ置いてあともっとミルク飲むミルクを飲むねたたの楽しむ楽しむ楽しみだねトイレに入りますこれ綺麗なトイレですねグッチストアですグッチギャンググッチギャンググッチヤクザ、はい、グッチヤクザ今僕と総一郎は クラブ探してる年齢聞かれちゃうかもしんないからちょっとやばいでもだからいい場所が探さないといやいやそうだねちょっと警察あるから警察バレちゃううんバレちゃう年齢とか話してたらよくない、ね、うん縄跳びしているおお何やってんだ <laughs> 暇なのだ暇暇 <laughs> 暇暇と暇暇と暇暇な暇クラブ探せないからあの外人に聞く外人探さないとクラブ見つけられないねうん doors are suicide. Oh, the coupe doors are suicide. ハブに入ってクリンジだったクリンジだったね、うん、クリンジはね日本語にないんだあそっかあ痛い痛い痛い <laughs> 痛い うん、心が痛い <laughs> えー、だから多ブ行ったでしょ、うん、そしたらまあなんか14歳ぐらいの白人のボーイが、うん、ちっちゃい少年が、うん、あの日本人の24歳ぐらいのお姉さんに「あこんにちはあハロあおは <laughs> おはようございますあ What's your number?」とか <laughs> 言っててで日本人の女の人も「うんうん」みたいな「あ痛い痛い」とかって感じでもう見ただけでもなんか俺も嫌になって出てくるベリーベリークリンジベリーベリーペインフルペインフルペインフルって石原さとみです日本 で一番可愛い13歳の時あの最初に見たらあの Fell in love? 恋しちゃった恋しちゃった恋しちゃった恋しちゃった <laughs> 石原さとみ超可愛い夜はもう、はい、終わった終わりました次は駅を探してます駅を探してますお家に帰りますもう駅が見つからなくてもう10分ぐらい歩歩き回ってるねもう瀬川に帰ってラーメン食べた次はお家に帰っています今日は楽しい日だった 今日のブログ見てくれてありがとう。じゃあ、バイバイ。こんにちは。次の朝です。楽しい夜だった。次はおじいちゃんとおばあちゃんのために朝ごはんを作ります。今日はおかゆを作ります。はい。今はご飯作ってる。今はご飯をきれいにしています。お米を洗っています。おかお米を洗っています。おじいちゃんです。うん、お米冷蔵庫に入れたから。